我我是老干部专业，但用起来是拿伸手的。嗯嗯嗯嗯嗯，啊真香。嗯那嗯啊，我拿我给妹妹夹的呢。串你怎么拉屎干我这是串串呀！哎哎哎哎哎！你这个太寡蛋了嘛！我真干你干！ 嗯，看来还是得再拉的。嗯嗯嗯，好真香嗯，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来来来来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，